Ez a második utunk Görögországban. Először Nász úton voltunk, Korfún, igen. Bíztam benne, hogy Karpatoszra el fogunk jutni egyszer. Mi szeretném próbálni, igen, a búvárkodást. Én vagyok mindig az utas kísérője. Én a felszállást szeretem a legjobban a repülésben. Nagyon szeretünk az ibusszal utazni, mert megbízható. Vártam ezt az utazást nagyon, ugyanis egy új sziget, és kíváncsi vagyok, hogy milyen. Pontosan nem tudjuk hány kilométer, tehát négyzetkilométer, de aránylag kicsit. Nagyon jó lenne, hogyha lenne valami buli ott a közelben. Nagyon szépen köszönjük! Kárpátoszon még nem voltunk, és nagyon örültünk annak, hogy ez egy újdonságként megjelent. Girosz, muszaka, és ami ebben jár. Családot tervezünk alapítani, és ez pont jó lesz, reméljük. A kedvenc sörünk a mítosz. mítosz.